ርቼ አላቅም አርቼ አላቅም። ያው ግን ብዙ ሰው ሰምቶታል ብዬ አስባለሁ። የትዳሬ መፍረስ ከባዱ ጊዜ ነበር ለእኔ እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት በቤተ ክርስቲያን እንዳደገች ክርስቲያን ቤትሽ ሲፈርስ ከባድ ነው፣ እንደ ሴት ይከብዳል እና ከባድ ጊዜ ነበረ እሱ። publicly ደግሞ deal ስታደርጊው እሱም ትንሽ ከበድ ይላል። ግን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። ሁሉ ነገር ያልፋል። እሱ ከባዱ ጊዜ ነበር። እኔ ስራ አይከብደኝም። በስራ ብዙ ውጣ ውረድ አሳልፍ ያለው ከስር ያለው ታምም ያለው ወድቅ ያለው ተነስቻለሁ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ምንም በስራ እኔ ምንም የማማርረው የለኝም። ከዜሮ ተነስቼ ከ scratch ከባዶ ተነስቼ ያከበረኝ አምላክ ስላለኝ ብዙም ስራ አያስደንቀኝም። በስራም ብዙም ስትረስ ዳውት አልሆንም። የጭንቀት ጊዜያቶች አሉት። ያው ስራሽ ላይ ታውቂዋለሽ፣ የኛን የ art industry ከባድ የሚሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ። ግን ያን ያህል ወደ ውስጥ አላስገባውም። መፍትሄ ነው የምፈልግለት ለሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ምን መፍትሄ ይምጣ የሚለው ላይ ነበር። ይሄኛው ግን ከበደኝ። ይሄኛው የህይወቴ አካል ነው እና አንዱ የህይወትሽ አካል ተቆርሶ ሲወጣ ከባድ ነበር ያ ነው ያ ተከባዱ ጊዜ ነበር የኔ። እሱ ከባዱ ነበር። ብዙ የሚያስቁሽ ነገሮች አሉ። አንቺነትሽንም ገንብተውሽ የሚያልፉም አሉ። ለምን አንዳንዴ ከባድ የሆነ ነገር ስታይ እንዴ ይሄም አለ እንዴ ለዚህም መዘጋጀት አለብኝ እንዴ የሰው ልጅ በዚህ መጠን መክፋት ይችላል፣ ክፉ መሆን ይችላል እንዴ ብለሽ እንድጠነክር የሚያደርጋል እና የተዘረዘሩት ምክንያቶች ሁሉ ያስቁኛል። ሌዝቢያን ሆና ነው፣ ሌላ ሰው ወዳ ነው ምናምናም እስማ ማለት ለእኔ አይደለም ለወዳጅ ለቤተሰብ ለሁሉ ሰው ማስወረድ ትችያለሽ እኮ ህጋዊ ያልሆነ ነገር ይወርዳል። ግን አንዳንዴ የሰው ክፋት ራሱ አስደንቆሽ ዝም የምትይው አሁን ደንዝዤ ነው ዝም ብዬ እያዩ ያሉት እስቲ ይውጣላቸው ማለት የሚፈልጉትን ሁሉ ብለው ይውጣላቸው የምትይው ነገር አለ አይደል? official ምክንያት እንዲህ ነው እንዲያ ነው ማለት አልፈልግም። አንሶላ ተጋፈፍኩት፣ አፍቅሬ ያገባሁት አክብሬ ያገባሁት ባለቤቴ ነው። የህይወት መንገድ አልስማማንም፣ ሞክረናል፣ አልተሳካም። ከዛ በዘለለ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የምለው ነገር የለኝም። እኔ የተናገርኩትም ያወራሁትም ነገርም የለም። የሚባሉት ነገሮች ሁሉ በራሱ መንገድ ሰው ኢንተርፕሬት እያደረገ የሚያወጣቸው ነገሮች ናቸው። አንዳንዶቹ ግን ፍጹም ፍጹም ፍጹም የሚያስደነግጡሽ ናቸው። ከሌላ ሰው ጋር ሆነ አግኝቷት ነው እሱ ቺት አድርጎባት ነው ሌላ ሴት ወዶባት ነው እንደዚህ ሌዝቢያን በጣም በቃ የሚያስደ በፍጹም እንኳን ከኔ ከኔ ስል ያው ህዝቡ ያቀኛል፣ ስብዕናዬን ያውቀዋል። ለአስራ ሁለት ዓመት እንግዲህ እያየ ይኖር ያለው በህዝብ ውስጥና እንኳን ከኔ ከማታውቂው ሰው እንኳን የማይጠበቅ ማንነት ይሰጥሻል ሰውና እነዛ ሁሉ ፍጹም ፍጹም ውሸት ናቸው ሳይሆን የማይታሰቡ ናቸው። ምንም እዛ ነገር ላይ የተገናኘው ጉዳይ አይደለም። ከዝም አልም እና ዝም አንልም እንቅስቃሴ መከፈል በኋላ የተያያዘ የመጣ ነገር ነው። አንድ ጊዜ የተሰጠ interview ነበረ እና መቅደስ ጸጌ ገብረሰዶምን አልቃወምም ማለች የሚል የተሳሳተ ንግግሮች ነበሩና ያንን ንግግር ሰው ከምን ጋር ተረጎመው ሰው ሳይሆን በጣም ጥቂቱ ኔጌቲቭ ሜንታሊቲ ያለው ሰው እሷ ትደግፋለች፣ እሷ እንደዚህ ነች፣ እሷ እንደዚህ ነች የሚባል ከፍተኛ የሆነ የተፈበረከ fabricated የሆነ ዜና ተረጭቶ ነበር እና ያንን ዜና ደግሞ አምኖም ደግሞ ኡ ያለ ሰውም ነበር እና እሱን በሁለት መልኩ ነው የወሰድኩት። አንዱ በየዋህነት ያመነው ሰው ለምን አያቀኝም፣ ሰው እስከሚያቀኝ ድረስ በቴሌቪዥን የምሰራውን ስራ ያውቃል። ግን ደግሞ እንደ ሰው መቅደስ ማነች ብሎ ቤቴ ኖሮ አያቀኝም፣ አብሮኝ አልኖረም እና በየዋህነት እንዴ መቅዲ እንዲህ ሆነች እንዴ ብሎ ደንግጦም ተናዶም የተሳደበ ይኖራል ያንን ኤክስኪዩዝ አድርገሽ ታልፊዋለሽ። ስላልተረዳ ነው አስረዳለሁ ብለሽ ሆነ ተብሎ ግን ሆነ ተብሎ በቃ መቅደስ ጸጋዬን target ላርጋት በዚህ መልኩ ስሟን ላጥፋው ተብሎ የሚሰራው ነገር ግን ያስደነግጣል። በዛ የሚገኘው ገንዘብስ ይባረካል ወይ ስታስቢ፣ ለምን እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል የሚባለው እውነት ይወጣል። already ሰው አወቀ። ተወሰነ ጊዜ ነበረ ችግር የነበረው። ከዛ ሰው ካወቀ በኋላ እንደውም ጭራሽ ለእኔ ክብርን የሆነልኝ መከበሪያዬን የሆነው ይህች ልጅ ሰው ረዳለው ብላ ወታ እንደዚህ ሆነች ተብሎ መከበሪያዬን የሆነልኝ። አተረፍኩበት እንጂ አልጎዳኝም። በሰዓቱ ግን ያስደነግጣል። የሰው ልጅ በዚህ መጠን ሰውን ለመጉዳት አንድን ነገር ፈጥሮ ለካስ ማሳመን ይችላል የሚለው የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንሴ ይሄ ነው። በ social media ከባዱ ኤክስፒሪየንሴ ማለት ነው። ግን ምን አደረጉኝ? አደነደኑ በቃ ጥንክሬ አሁን ምንም የሚያስደንቅ ከዚህ የከፋ ነገር የለማ። አንዲት ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ የምታገለግል በቤተክርስቲያን ያደገችን ሴት ግብረ ሰዶም አራማጅ ነሽ ብለሽ ከማለት ያንን ፈጥረሽ ከማውራት የከፋ ምንም ሊመጣ አይችልም። ምንም በቃ የለም። ጥጉ የክፋት ጥጉ ላይ ነው የደረሰው በሰዓቱ ላይ እና ያውም ህፃናቶችን ልርዳ ብለሽ በወጣሽበት በበጎ ሰዓትሽ ቤቴ ትዳሬ ፈርሶ ህመም ላይ ያለው ህመሜ ሳይድን ራሴን እያከምኩ ገና እየታመምኩት ነገሬ ሳይድን ይሄንን ነገር ደግሞ ሳይ አላስችል ብሎኝ ወጥቼ በህመሜ ላይ ተጨማሪ ህመም ነበረና ግን እግዚአብሔር ይመስገን አለፈ። እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። በብዙ ካሰኝ በብዙ አደረገልኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ነው የምለው። ያንን እንቅስቃሴ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ሰርቼ የለቀኩኝ ከዛ በጣም viral ሆነ፣ ኢንተርኔቱ ላይ በጣም viral ሆነ። ከዛ እኔ ብቼን አንድ ሰው ሆኜ እንዲህ ካደረግኩ አጠገብ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሁሉም ድምፅ ያላቸው ናቸው፣ ስራ የሰሩ ህዝብ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው ናቸው። ስለዚህ አንድ ላይ በህብረት ደግሞ ብንሆን የበለጠ ድምፃችን ጎልቶ ይወጣል፣ ነገሩ ትኩረትን ያገኛል በሚል እነሱን contact ማድረግ እና ያው እነሱም መጨረሻ ላይ ያው እንደተናገሩት በ interview ው የሰላሳ ሰከንድ ቪዲዮ ሰርተው እንዲያመጡ የማድረግ ነገር ተነጋገርን። ሁሉም አምኖበት ሰጠኝ። ከዛ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን all over the world ያሉ አርቲስቶችን በተሳተፉበት ሁኔታ ያንን ነገር እየሰራን መጣን፣ እያደረግን መጣን። ከዛ የሀሳብ መከፈል መጣ መሀል ላይ እዚህ ጉዳይ ላይ የወንድና ሴት ህፃናት መደፈርን ብቻ ሳይሆን ግብረ ሰዶምንም ቀላቅለን አብረን መስራት አለብን የሚል ሀሳብ መጣ። ያኔ በእኛ በኩል ያለ ነው ደግሞ እኔ ጸደንያ፣ ዮሐንስ መንግስት አብነ፣ ዲያቆን አንተነህ እሸቱ አራታችን ቲሙን ሊድ እያደረግን የነበርን ሰዎች ነን። እኛ ደግሞ ምናለን አሁን እኛ እዚህ ጋር የሴትና የወንድ ህፃናት መደፈርን ነው ይዘን የወጣ ነው። ግብረ ሰዶም ደግሞ የራሱን የቻለ የምንቃወመው የራሱን የቻለ መንገድ ያለው ነገር ነው። ሁለቱም ተቀላቀልናቸው ለህፃናቶቹ ቶሎ መምጣት የሚገባው ፍትህ ይዘገይብናል። ስለዚህ በጀመርነው መንገድ እንጨርስ። ይሄንን ይሄንን ከጨረስን በኋላ ደግሞ በዛኛው ደግሞ እንደ አዲስ ደግሞ ተዋቅረን እንቀጥላለን የሚል ሀሳብ አመጣን። አይ ሁለቱ አንድ ላይ ካልሆነ አንፈልግም የሚል መልስ መጣ ከእነሱ ጋር። በጣም ጥሩ እንግዲያውስ እኮ ምን ችግር አለው? እንደውም በአንድ አቅጣጫ ከመዋጋትና ከመታገል በሁለት በተለያየ አቅጣጫ ብንዋጋው ነገሩን የበለጠ ድምፅ እናመጣለን። ስለዚህ እናንተም እንደዛ ካሰባችሁ ይሄን ቀላቅሏችሁ ሄዱ፣ እኛ ደግሞ በያዝ ነው እንራመድ በሚል እንትናለን ተከፈለ ለሁለት ሀሳቡ በዛው መሄድ ጀመርን። እስከዛን ሰዓት ድረስ ለእኔ ሰላም ነው። ግትም ሁልጊዜ ሀሳብ የሰው ልጅ ያመነበትን የማራመድ የሚፈልገውን ነገር የማድረግ የዜግነትም መለኮታዊ መብት አለው። ተፈጥሯዊ በቃ መብት አለሽ። ግዴታ በአንድ ሀሳብ ውስጥ ተሸፍነሽ ወይ ተጨምቀሽ መሄድ የለብሽም። ከዛ በኋላ የመጡት ነገሮች ናቸው። ከዛ በኋላ የሚመጡት ኢንተርቪዎች፣ የሚሰጡት ሀሳቦች ህዝቡን ሚስሊድ ወደ ማድረግ መጡ። እነዛ ናቸው አሁን ችግር እንጂ እስከዛ ሰዓት ድረስ ችግር አልነበረም። ተለያይቶ አንድን ነገር መስራት ችግር አልነበረውም። ከዛ ደግሞ ሚዜዎቼ፣ አጃቢዎቼ፣ ወንድሞቼ በትንሹ ከሰባት ከስምንት ዓመት በላይ አብረን የበላን የጠጣን የኖረን ሰዎች ስለነበርን ከተወሰኑት ጋር ሁሉም ሳይሆኑ ከአንድ ሁለት ሶስቱ ጋር እንደዛ ስለነበርን ሰው ምን እያሰበ እንትን አለ። ጓደኛማ ከሆኑ እውነታቸውን ነው ማለት ነው ስለሚያውቋት ይሄ የሚወራ ወሬ እውነታቸውን ነው ማለት ነው። ሁሉም ሰው ለምን ተሰብስቦ በአንድ ጎራ መጣ፣ ስለዚህ እሷ እንደዚህ ስለምታራምድ ነው ማለት ነው የሚል ግንዛቤ ውስጥ ገባ እና ያ ደግሞ ከባድ ፈተና ነበር። ጓደኞቼ ባይሆኑ ደስ ይልሽ ነበር። የራሴ የቅርቤ ጓዳዬ የኔነቴ መገለጫዎች ባይሆኑ ኖሮ ቀላል ይሆን ነበር በሰዓቱ ላይ ያ አለመሆኑ ግን ነገሩን ለማስረዳት ከበደ፣ ትንሽ ከበድ አለ ሰዓቱ ላይ እና ግን እኔ በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ የማየው የእግዚአብሔርን መክበር ነው። እግዚአብሔር በአንቺ ላይ ሊከብር ሲፈልግ የእሱን ኃይል ሊያሳይሽ ሲፈልግ ሁሉን ነገር ይወስድብሻል። በቃ ማንም የለኝም ብለሽ እንድትሆኝ ምክንያቱም ከባድ ነው። የኔነት መገለጫ የሆኑ ሰዎች ከጎኔ በዛ ሰዓት ላይ አለመኖራቸው ከባድ ነበር። ሌላው ሰው አሁን ዲያቆን አንተነህን በጣም ረጅም ዓመት ጓደኛዬ በቃ ከኔነቴ እንዴት ነው ሳልናገር የኔን ቋንቋ መናገር የሚችል ሰው ነው፣ ግን ማንም አያውቀውም ከኋላ ነው ያለው። ገብተሻል እምልሽ ሌሎች አሉ 27 ዓመት 28 ዓመት አብረውኝ ያደጉ ስለ እኔነት መመስከር የሚችሉ አይታወቁም። ለምን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሉም፣ ከኋላ ነው ያሉት። እዚህ ጋር ከፊት ለፊት ግን ጓደኛ ሆነው የሚታወቁት የነበሩት ሰዎች ጋር እንደዚህ አይነት ልዩነት መጥቶ at least አንድ ሰው ወጥቶ no መቅዲን ነገሮች ተለያይተው ነው ችግር እንትን ተብሎ ነው እንጂ በፍጹም እሷ ግብረ ሰዶም አራማጅ አይደለችም ብሎ ሊመሰክርልሽ የሚችል አንድ ሰው ማጣት ከባድ ነበር። ግን ምን ሆነ? እግዚአብሔር ግን መገለጥ ፈለገ። እኔ የገባኝ እሱ ነው። አንዳንዴ በሰው ስትመኪ ሰው አለኝ እንትና ናቃለሁ እንትና ከጎኔ ነው ምናምን ስትይ የእግዚአብሔርን ክብር ትረሸዋለሽ። ማንም የለኝም ባልሽ ሰዓት ግን እሱ ሲገለጥ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። በጣም ነው የሚያስ ከዛ እኔ እውነት ከዛ ውስጥ ተርፌ እኔ ለክብር በቃለው ብዬ አልገመትኩም ነበር። ከባድ ነበር፣ ዌቡ በጣም ትልቅ ነበር ግን ምንድን ነው እንደውም ኢንስታግራሜ ላይም ጽፌ ነበር አይደለ እግዚአብሔር ሊያከብር ሲፈልግ እንደ ዮሴፍ በወንድሞች ያሸጠሃል ብዬ ነበርና በዛ ሰዓት የተሰማኝ ይሄ ነበረ በሰዓቱ ላይ እና ግን ለክብር ሆነልኝ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ብሎ ለክብር ሆነልኝ። በብዙ ነገር በግል ህይወቴም፣ በስራዬም፣ በሁሉም አከበረኝ፣ አነሳኝና ዛሬ ላይ እንኳን ሆነ ለምን ከዚህ በኋላ አይኔ ሁሉ እግዚአብሔር ላይ እንዲሆን። አንዳንዴ በሰው ስትታጀቢ ብዙ ሰው ሲኖርሽ ትረሸዋለሽ እግዚአብሔርን ነገር ብታውቂውም፣ everyday እሱ እንዳደረገልሽ ቢገባሽም ግን የምትሰጪው ክብር ግን ያንሳል እግዚአብሔር። ስለዚህ ግን እንደዚህ ሁሉንም ጥፍት ስድ ሲያደርግብሽ አንዴ ትዳርሽ፣ ቤትሽ ሲፈርስ፣ ጓደኞችሽ ካጠገብሽ ሳይኖሩ ሲቀሩ ባዶሽን ስትቆሚ እንዴት ያለሽ ለካስ እውነተኛውስ ማን ነው? ለእኔ የተሰጠኝ ሰው ማን ነው? ማን ነበር እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ይዤ መጓዝ ያለብኝስ? በጓደኝነት አለምን ቢሆን በየትኛውም ረገድ ማለት ነው ሁሉን የምትለይበት አመዛዝለሽ ዋጋ የምትሰጭበትን ነገር ያደረግልሻል እግዚአብሔር እና የመጣው ነገር ሁሉ የመጣው ለእኔ ለበጎ ነው ለበረከት ነው ብዬን የተቀበልኩት። ማንንም ሰው የለኝም በዚህ ነገር ውስጥ ሁሉ ሰው የመጣ ሁሉ ሊያስተምረኝ ነው። የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው ሊያስተምረኝ የተሻለ ከአምላኬ ጋር ሊያገናኘኝ እኔ ሊያጠነክረኝ ነው ብዬ ነው እንጂ ማንም በዚህ ውስጥ እምወቅሰው ሰው የለኝም። ይቅርታ በጣም ያስደንቀኛል። የይቅርታን ነገር እኔ ጉልበቱ በጣም አውቀዋለሁ። የይቅርታን ጉልበት ልቤ ውስጥ ምንም የለም። ማንም ቢያስከፋኝ ምንም መሀል ሊበድለኝ ቢፈልግ የማመልከው አምላክ ከዛ በላይ እንደሆነ ሁሌ አምናለሁ። ከሚደርስብኝ ሊሆን ሊደረግብኝ ከታሰበው ነገር ሁሉ አስመልጦ በክብር እንደሚያስቀምጠ አምን ነበረ። አሳይቶኛል በተግባር። ስለዚህ ማንም ምንም ቢያደርገኝ ልቤ ውስጥ ቂም ይዤ መቀመጥን አልወድም። ይቅርታን በጣም ወደዋለሁ። ይቅርታ ደስ ይለኛል። ለሰው ይቅር ማለትም ወዳለሁ። እኔም ካጠፋሁ ጥፋት እንዳለብኝ ካመንኩ ይዙ እመኝኝ እግርሽ ላይ ወድቄ ነው ክብሬ ማድረግ የምልሰው ሰው አይደለሁም። እግርሽ ላይ ወድቄ ነው ይቅርታ የምጠይቀው፣ ግን ልታሳምኝኝ ይገባል ጥፋቴን በስነ ስርዓቱ ማለት ነው። ልክ እንደዛው ለሰውም ይቅርታ በመጠየቅ በመስጠትም በመቀበልም አምናለሁ እና አንዳንዴ ግን <laughs> ይቅርታን እንዲህ ስትቀበዩ አንቺ በዳይ የምትመስላቸው ሰዎች አሉ። አንቺ በድለሽ ይመስልሻል። በርሽ ስትከፍች ላይ ይቅርታ ሰው ላስታርቅሽ ወይ እንደዚህ ልበልሽ ብሎ ሲመጣ ሁሌ እሺ ስትይ አንቺ በድለሽ ወይ ደግሞ ያንን ይቅርታ ፈልገሹ ምትጂ ይመስለው እና አንዳንድ ሰው ግብዝ ይሆናል። በዚህ process ውስጥ ግብዝነት ይይዘዋል። በዓለም ውስጥ በቃ ይሄ አሸናፊ መሆንን በቃ እንዲያደረግኳት እንዲ ሰው ፊት እኮ እንዲያስደረግኳት መባልን የሚፈልግ ሰው አለ እና ያስደንቀኛል የዛ ሰው እና ስለዛ ሰው ጸልያለሁ። የእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ለምን የይቅርታ ልብ አለመኖር ከባድ ነገር ነው በምድር ላይ ያውም በድሎሽ እኮ ነው። ተበድዬም ይቅር ለማለት ነው ዝግጁ ነኝ መቼም ሁልጊዜ። አንዳንዱ ሰው ግን የተመቻቸ ይቅርታ ይቅርታ ይቅር ለማለት እንኳን ready በሆንኩበት ሁኔታ ይመጣና ያበላሽብሻል። አንቺ የምትፈልጊው ይመስለዋል። የአንቺ ይቅርታውን ማግኘትሽ አንቺ ህይወት ውስጥ የሆነ ነገር የሚጨምርልሽ ይመስለዋል። ግን እኔ ይቅር ማለት የምፈልገው at least በቀን አንዴ እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል እንላለ አባታችን ስንል ከነ ቃሏ መኖር ስለምፈልግ ነው እና ያ ነገር ገብቷቸው ይቅርታ የጠየቁ ሰዎች እኔም ይቅርታ የጠየቅኳቸው ሰዎች ይቅር የተባባለን ሰዎች አሉ፣ እነሱ አሉ። እንዳልኩሽ ደግሞ ግብዝነት ይዟቸው ለይቅርታ የተዘጋጁ ሶስት አራት መድረኮችን አበላሽተው ደግሞ still ከነቂማቸው የተቀመጡ ሰዎች ደግሞ አሉ። አንዳንዴም የበደልሽው ነገርም ከባድ ከሆነብሽም ይከብዳሉ ይመስለኛል። አዶን ነው አላውቅም እንዴት እንደሆነ አሉ። ግን እኔ ባሉበት ይቅር ብያለሁ። እኔ ነፃ ነኝ። እኔ ምንም የለኝም ውስጤ ለምን የተደረገልኝ ብዙ ነው ይዙ እኔ እኔ አንዳንዴ እግዚአብሔርን ምን መድረክ ላይ ወጥቼ ላመስግነው እንዴት እንዳሻገረኝ በቃ ማለት ብዙ ብዙ ሆኛለሁ፣ ግን እግዚአብሔር እማምላክ እንዴት እንዳሻገረችኝ በቃ እኔ እንጃ ቆሜ መሄድ እስከማይመስለኝ ደረጃ ነበረ በሰዓቱ ላይ ውስጥሽ የሚያምርሽ ግን ጥንካሬሽ ደግሞ ስብስብስብስብ አድርገሽ ደግሞ ዲና ትወጫለሽ። ጥንካሬሽ አይሰብርሽም፣ ግን እንደ ሰው ግን ውስጥሽ አለ ብዙ ነገር እና እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ ስለሆነ በፍጹም ሰው ላይ ቂም የለኝም። እኔ ተሻግሬ ያለው ከነቂማቸው የተቀመጡትም ሰዎች ስለ ራሳቸው ሲሉ ይቅር ብለው ቢሻገሩ ደስ ይለኛል። እኔ ግን ባሉበት ይቅር ብያለሁ። ምንም እንትን